Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика на тему «Короткие фразы на английском». Нам необходимо сказать следующую фразу на английском. Лев – это опасное животное.